я нашла в силах себе дальше как-то жить, бороться, вот это решение. Потом, когда пришло решение, когда я забеременела, ну, это была такая тоже у меня веха. Мне полгорода буквально обзывала самыми потерянными словами. <laughs> Не будем их повторять. Просто матерными, материла меня, что ты делаешь, ты уродов рожаешь, и но у меня такая была слепая пока откуда-то вера, что у меня будет все нормально. Я прямо вот не допускала себе э, грамочки сомнения, не то, что им кто-то. И я просто всем говорила, я что, вам рожаю, я для себя рожаю. Вообще, конечно, началось <laughs> странно, как бы это все. Просто если бы это касалось только меня, я бы рассказала, что ну, тут сейчас замешан другой человек, я не хочу упоминать, это была моя знакомая хорошая. И мы уже на тот момент работали, и она, и ну, были фобис ну, обеспеченных семей, мы работали на тот момент, мы могли себе позволить э, в принципе, все, что мы хотели. В какой-то момент нам просто стало скучно, я не знаю, мы стали где-то прятаться, чтобы ее муж нас не нашел в каких-то там барах, попить шампанского, чтобы подошел просто один раз знакомый и предложил. Как бы сначала, не знаю, почему он решил, что как бы мы имеем отношение к этому всему делу. Ну, как бы я отказала, а конечно, говорит, ну давай. Вот это был, как бы попробовали первый раз. Сначала через знакомых узнавали, где купить. Ну такое быстро узнается, быстро находится, кто приобретет. А тем более, если у тебя есть деньги. Проблемы не составляло. Ну, в тот момент, это сколько лет назад, 23 года назад, это было 10 лет стоил один ну, грамм, ну, один куб. Продавался в жидком виде. Там, допустим, в том районе, где я живу, там, наверное, через один дом в каждом доме была квартира, в которой продавалась. На тот момент это было очень повально, так много таки употребляло людей, молодежи много употребляла. И действительно, хотя считается почему-то, что это из каких-то не, неблагополучных семей. Нет, из всех, кто я знала в тот момент, это были довольно-таки ребята с очень даже благополучных семей, очень состоятельных семей. Наверное, какое-то вение тогда такое было, или вот, вот это вот пошла волна такая, что не было это стыдно, не было это, наоборот, казалось, что вот если ты попробуешь, то да понимание и знание, допустим, как сегодня, да, уже есть и ну, программы профилактики, предотвращения, много говорится, это же не было ничего. Мне помогла и семья, и ну, говорю, мне всегда встречались люди, но это затянулось на те года, пока, пока действительно не пришло вот это осознание усталости, во-первых, что ты уже не хочешь, и не можешь, и не хочешь этого. Э, у меня были такие страшные моменты, что я лежала в больнице с заражением крови, потому что, <laughs> я не знаю почему, но мне врач тогда говорил, Свет, я неверующий человек, но тебя, говорит, любит Бог. Говорит, ты должна была умереть. Говорит, у меня просто, говорит, если не то заражение, которое у меня было, у меня температура 41 держалась здесь э, буквально около 10 дней, сбивалась там до 38, опять 40, 41. Говорит, я просто должны были сгореть легкие. <coughs> Вот, как-то... И вот настал такой момент, когда мама просто... Вот она приезжала с отцом ко мне в больницу, отец заходил, а мать сказала, я не зайду, у меня дочки больше нет. Отказывалась от меня. И потом в один момент просто она мне сказала, у тебя есть один шанс последний. Если хочешь, и едь в репцентр. Либо ты уезжаешь, говорит, либо ты больше не имеешь ни дома, ни семьи, ни, ни родителей, никого. И так когда действительно уже было понимание, что надо с этим что-то делать, что это не, не мое, это не тот уровень, меня не так воспитывали, у меня другое было цель в жизни. И, естественно, я ухватилась за эту возможность, естественно, я с радостью за нее ухватилась. И вот эта реабилитация, ну, тогда, правда, уехала аж под Питер, это Кингисеппский район, на год. Я делала рабочую визу на выезд э, за границу работать. И так тогда требовались вот эти все анализы. И вот когда я сдала анализы, и как бы я уехала тогда вообще с, не только с города, со страны, я уехала к родственнице к тете на Украину. И мне позвонила мама, говорит, Свет, ты должна приехать. Она боялась мне сказать, потому что мне тогда было 23 года только, и она боялась мне сказать, что дорога, как это я восприниму. Она просто сказала, что тебе надо вернуться, то что то с документами нужно. Вот, и когда я приехала, она мне сказала, что вот были санэпидемстанции, как бы тебе надо сдать еще раз второй анализ, вот у тебя подозрение. Ну, это был шок, конечно. Это был для меня шок, потому что 23 года, ни семьи, ни детей, информации было мало тогда об этой болезни. Это считалось, что это все крак, чума, это уже обходили все стороной. И действительно я столкнулась с большими проблемами потом именно из-за своего диагноза. бы и рожала я как бы естественным путем тоже, тогда не было никеза. Более того, я еще первые дни в роддоме, хотя я знала, что кормить нельзя грудью при диагнозе, но врачи тогда с род отделения, с детского, они, не помню уже, кто спорили. Одни говорили, можно, другие нельзя. Я говорю, вы будете спорить, мне что делать? Мне дети кушают, должны, понимаю, 5 грамм они должны начинать есть, но они должны есть. И я первые дни еще кормила их грудью. Да, и вот, по-моему, а, здоровые дети. Второй момент, вот сейчас было очень тяжело, несмотря на то, что мы не жили, это хранить отца своих детей. Очень, честно говоря, очень было тяжело, потому что для меня он родной человек все равно. Не хотелось Действительно был человек, который искренне меня любил, без обмана, без фальши, без того, чтобы ждать от меня чего-то, что-то там. Просто любил меня за то, что я есть, как вот мой отец, наверное. Ну, конечно, было больно. Я прошу прощения, не думала, что я расплачусь. было больно, потому что просила, просила лечь в больницу, просила что-то делать. Постоянно говорила, и вот он, нет, надо работать. Платить за квартиру, он хотел что-то детям оставить. Даже так получилось, что как бы первые 7-8 лет он в жизни детей не участвовал. Потом как бы вот он вышел, начал работать и стал помогать. помогал, действительно, Сын занимался спортом, начались поездки, но сегодня тоже, к сожалению, не всегда все бесплатно. Мы старались с ним как могло, и с моей, конечно, при поддержке еще моей мамы и бабушки, они всегда поддерживали, что у меня ребенок не пропускал ни одни соревнования. Как бы нам не было тяжело в тот момент, но он был на всех соревнованиях, и тем более они сейчас начали по Европе ездить. И вот, как бы, мне хотелось, чтобы он действительно... Я помню свое детство. И как мы ждали этих соревнований. Единственная разница, что, что мы тогда были не выездные, мы катались только по Советскому Союзу. А сейчас у них открыта уже Европа, другие страны. Естественно, мне хотелось, чтобы он тоже видел. И успехи в спорте – это его подтверждение, это результаты его какие-то чтобы он видел отдачу от того, что, чем он занимается. Ну и, конечно, мне хотелось, чтобы он видел другие страны, потому что я понимала, что где-то у меня, может быть, ну, нет такой возможности просто дать ему возможность посетить, там, попутешествовать. А так благодаря спорту он где-то видел. Ну, конечно, он мне помогал, он мне во многом. Если я приходила и говорила, что касается детей, давай купим компьютер вместе. Мы всегда это вместе он помогал. Ну и меня он, в принципе, поддерживал, даже как бы вот, когда мне совсем где-то там что-то тоскливо было, потому что я тоже не очень люблю открываться с годами, вот когда потеряла близкую подругу, тяжело мне находить таких людей, которыми я бы уже могла вот так доверять. И, конечно, это все больше в себе как-то держала. И вот иногда вот надо было, когда выговориться или где-то, вот, он меня поддерживал всегда. Давай приезжай, говорит, собери такси, приезжай, я тебе встречу. Хочется видеть людей счастливыми, чтобы они спокойно могли выйти с семьей, отдыхать, поехать работать, учиться, чтобы остановить вот это вот все-таки предвзятое отношение, и чтобы ВИЧ-инфицированные люди имели такой же доступ ко всем благам, которые, в принципе, и положены и по закону, и по всем правилам, по конституциям, по... Вот. вот это вот хочется этих кардинальных изменений, потому что они происходят, они медленно э, происходят, нельзя сказать, что нет. Вот было и хорошо, что подключается уже, говорю, государство, потому что все-таки на данный момент больше это работа НПО.